在周一的部分，我们会迎接的是当月的月破大号，而且当天同时也逢到了白虎离巢，所以要特别留意的是，它比较容易针对。如果我们是在外面洽谈事情的时候，容易会有破局。所以，针对譬如说我们要谈预算或是跟金钱相关的事情，尽量不要在外面去谈。那么，在当天呢，也容易逢到财离的这个影响之下。 比如说，容易预算会被砍，或者是会被减少，甚至呢，你可能呢会被迫呢要停摆一些案子，所以我都会建议在当天呢要斡旋的事项都尽量延期才会比较理想。再来就是针对在当天呢，因为有逢到了这个呃离的这个影响之下呢，它代表是我们可以舍弃一些东西，所以在这个时候我们可以运用当天的这个。 卦象哦，来去求医以及治病，把一些比较麻烦的问题哦，或者是说，譬如说你要去找 second opinion，找另外一个医生来去判诊的话，都可以在当天去进行。那么当天呢，要去做这件事情，会建议尽量是在中午的午时之前，所以记得请预约上午的门诊时段哦。 再来呢，是针对周二这一天，我们会迎接的是游惑火星的日子。那么在当天呢，同时也逢到这个大空星宿的影响，特别针对这四个生肖：属牛、属龙、属羊哦，以及属我们这个狗的朋友啊，都要特别的去留意一下，总会有忽然呢，或者突发起来的一些状况需要去 handle 哦。 而针对我们周三这一天，我们会在下午的十七点十三分迎接下玄，所以其实，在这个礼拜，你会发现它是很适合呢，去针对把一些我们比较麻烦的事情去做处理的。那么在当天呢，是很适宜针对我们想要祈愿，呃，去割舍，一定要呃烂桃花，或者是呃割除掉小人啊，或者是一些比较拖尾的案子，我们呃。 想要协调哦，都可以运用在下午的这个五点十三分呢，一直到晚上的七点的时候，我们可以双手合十对着这个天空哦许愿。那么祈愿呢，我们可以把这些刚刚讲的类似项目的事情呢，可以好好的善后收尾。那么在当天，因为逢到了天福的一个加持之下，所以如果我们平时有做够多的。 语善、事善、行善，有行三善，那么尽可能哦，就可以透过这个天福呢，以及下旋的力量呢，来扶持我们呢，可以在短期间内呢，实现我们所祈求的项目。那么在当天呢，同时也逢到了蒙那个门冲四马，那么逢到门冲四马这个呃。 片刻的时候呢，他会很大力一下这几件事情的进行，比如说我们要针对交易呀，或者是针对纳差呀，甚至比如说我们想要赚取出货差，你可以安排在周三这个时段呢，可以进出仓哦，或者是说我们可以上架我们的商品。那么当天同时也很适合祈福，跟针对有求子需求的。 呃，这个夫妻哦，都可以前往有祝生娘娘、亲娘妈或者是观世音菩萨的庙宇去祈求子嗣。再来是针对周四这一天，我们会迎接的是正红煞的日子，而且当天同时也逢到了月忌日，所以大部分的红客，尤其是喜庆啊、结婚啊、呃进人口，这些都是不宜在当天去进行的。 在当天唯独适合的就是针对，比如说，呃，渔业的朋友们很适合在当天捕鱼啊、取鱼获等等的。再来是针对周五这一天，我们会逢到的是五探病的日子，而当天呢是很适合 on board，也就是针对你要升官上职啊，都很适合。那么针对有些人他有在做升机的，也很适宜在当天去做调整。这这一天是很适合，我们可以透过。 呃，这个时刻，尤其是晨四五位这四个时段，哈，也就是从早上的七点一直到下午的三点哦，都可以帮我们进入取柜。所以呢，如果你在近期有要呃洽谈、要签约、要斡旋、要呃谈判，都很适合在这一个时间去进行哦。 那么我们就比较容易呢促成，然后有好的一个结果。那么在当天也很适合置产哈，然后也很大力婚姻交易，甚至你要在这段时间哦，呃，去进行开池放水，比如说我们整理我们的鱼缸的水位啊，或者是我们风水摆件的水位啊，或甚至是我们的这个聚宝盆，我们要重新去做整理，都很适宜。好，那么针对。 其他时段，也就是在呃非七点到下午三点的这些时段，就尽量要避开哦。因为呢，在当天有这么好的时段可以进入柜，那么其他时段当然呢就比较容易会有比较凶恶的心，比如说有天贼心术，就会有这个连结。所以，如果你不是在老师讲的城市五位这个四个时段去进行的时候，请尽量要避开，才不会被天贼。 坏了好事哦！再来是针对周六这一天，我们会迎接的是当月的这个月害血支的日子。所以，针对比如说，如果你本命在今年是有犯到血光啊，比如说有飞刃啊，哦，或者是有刀刃、羊刃的影响，就会建议你可以在周六这一天哦，看一下。 那个临近的地方哪里是有捐血的？如果你是可以捐血的，我们就去捐个血来化掉这个血刃的的影响。那么另外呢，就是如果你是不适宜去捐血的朋友，比如说因为你可能有肝炎呐，或者是说你本身刚好经期刚来啊等等的，那么我们就可以透过洗牙的方式，或者是去健检抽个血，也可以达到类似的一个效果。周六这一天呢，也是很大力，我们可以立卷交。 意哦，同时纳财，那针对有要安床或者是嫁娶呢，都也很适合在当天进行哦。最后呢，是针对周日这一天，我们会迎接的是三上日，所以在当天呢是不宜进行露练哦，或者是相关呃。 的事宜哦，那么同时呢，在这一天也逢到了月见土府，所以呢也是不宜动土的。基本上呢，吉喜事呢在当天呢都建议是少取的。好了，以上呢是针对在当周重要的日课吉凶以及所要留意的事项。再来，让我们来看一下在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先呢，第三名是属老虎的朋友。 第二名呢是属牛的朋友，而第一名是我们属老鼠的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么在当中呢，这三个生肖的朋友呢，你们总是会扮演这种讨好众人欢心、这种开心果的这个角色。所以如果要炒热任何的场子啊，你们绝对是不可或缺的成员哦。因此呢，在这个礼拜这样的一个效果，也可以帮你聚集更多的人脉。所以。 那它也可以让你的运势整个攀升，因此在这个礼拜，你对于成功的欲望跟渴望哦，也会因为这样的一个热情的激发之下呢，反而呢更加的浓烈。 所以在这个礼拜好好运用呢，你这个思想非常活跃的状况，再去抓住你瞬间的一些灵感哦，它可以给你带来非常收丰盈的收获哦。所以在这个礼拜，你们在针对有在 touch 这个投资理财的部分，我们呢可以稍微的呃放开一点，大胆一点的去进行哦，可以给你带来比较好、比较大的收益哦。 好，再来让我们来看一下其他生肖的朋友们在当中又有什么需要留意的地方。首先呢，第一个是针对属老鼠的朋友，属老鼠的朋友在当中是属于呼风唤雨的一周哦。这也代表是你们在这个礼拜非常有机会呢，可以展现你的领导能力哦。而且无论你在工作上或者是生活上，你都可以。 呼风唤雨哦，你可以随心所欲。那么这也代表是你是相当的在掌控下，you are totally in control。所以除了呢，你跟对方呢有甜言蜜语的这个呃互动之外呢，也会建议你们呢不妨呢就在这个礼拜可以把心中的一些委屈啊，或者是一些真实的想法都可以讲给另外一半听哦，因为你在亲密的。 爱人面前是没有必要觉得丢脸的，而且呢，如果你是呃恋爱中的人呢，你在这个礼拜也可以适时的给对方一个惊喜，可以打破这个沉闷的恋情。那么在当中呢，你们的这个财运哦，正财是相当稳定的，那么偏财呢就会稍微的比较弱一点了，所以暂时呢不要去想说你要用比较投机的方式去致富，好，可以静待。 机会的来临，也就是你要先旁旁观，好观察一阵子。那么，针对从事服务业的朋友们呢，在这个礼拜，你也许很容易可以碰到大贵人哦，所以要好好的去看一下你周围的人哦。那么，针对想要转行哦，来。 发财的朋友们，你可能要三思了，因为这可能呢，并不会是一个捷径。那么在当中，你们的运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。再来是针对属牛的朋友，属牛的朋友呢，在当中呢是。 斩获披风的一周哦，而在这个礼拜，你们可谓是好运连连的一周。无论是在爱情啊、投资方面，都是两得意的。而且呢，如果你身边呢是有异性的话，他们呢甚至可以呢给你带来非常好的建议哦。或许呢，还可以帮助你在事业上或者投资方面呢带来收获。 也会建议你们呢，在这个礼拜呢，尽量呢要安排一些休闲的运动哦，因为呢，你可以透过这些比较轻松啊，或是玩乐的这种呃心情呢，可以让你更加的呢感到放松，而且呢，同时也可以在人和方面呢，又可以再打破那一层隔阂。那再来就是呢，如果你是学生的朋友，在这个礼拜呢，你的。 进度上面也会非常的上手。过去你可能要花呃一个小时完成的事情，你可能在这个礼拜呢不用一半的时间就可以完成哦，所以会相当的有心得哦，可以把老师啊交代的部分哦完成，而且还可以有心哦，把剩余的时间呢去。 补充新的知识，所以会是相当好的。这个礼拜也会相当鼓励属牛的朋友呢，可以多跟朋友聚会哦。那么在交流的过程中呢，你可能可以获取一些呃对你有注意哈的一些资讯。那么再来呢，在这个礼拜，你可能会比较向往一些比较温馨或是比较浪漫的一些呃互动的。 状态，所以呢，不妨呢，可以好好的邀约对方，然后安排一个约会。那再来就是呢，在这个礼拜，我们要透过动中来生财哦。所以呢，你必须要呃，比如说请跑外务啊，或者是请打电话，那你透过这样的一种累奔波的方式，就可以获得钱财哦。 那也有利于呢，去拓展你的业务啊、人际啊，哈，或者是金钱的交易哦。所以，如果你有相关的商谈啊，或者是要呃去呃邀约大家来投资啊，都要更加努力的去加一把进去推销自己哦。那么在当周呢，你们运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。 再来呢，下一个是针对属老虎的朋友。属老虎的朋友呢，在当周呢是属于魅力破表的一周，而在这个礼拜，你们的人缘是相当的赞哦。所以呢，别人对你的依赖和赞美啊，也会呢满足你的所需要的那一点点的虚荣心，你也会觉得有点小小的得意跟小确幸。 那么，在这个礼拜，尤其是针对单身的朋友，你们的个人的魅力指数是一直攀升的，比较容易会有异性主动的想要靠近你。如果对方是你喜欢的类型，你不妨呢可以试看看要不要深入的交往。 那么在这个礼拜，我们如果呢想要休闲，不妨可以游山玩水啊。这样的同时，也可以呢让你的这个爱情的机遇呢有攀升的机会。那么，如果你有逢到适合的对象哦，请不要忘了呢，呃，多去了解一下对方的喜好。那么，针对在这个礼拜，如果你是属于比较善于理财的朋友哦，你即便是在呃。 小刀一试的状况之下呢，也有可能发现一些呃潜在股哦，或者是商机哦。所以呢，请不要小看自己的能耐哦。那么在这个礼拜呢，也不要浪费你眼光精准的这个时机哦。呃，因为如果手脚慢了一步，你可能就会坐失良机。好好的呢，就是多去涉略一下。 那也会建议在这个礼拜多安排一些短的微旅行、旅游哦，可以释放你稍微紧绷的神经哦。那么在当周呢，我们运势也是相当旺盛，因此并没有需要留意的天数。下一个生肖是生对属兔子的朋友。 属兔子的朋友呢，在这个礼拜呢是属于鸿运降临的一周哦。而在这个礼拜，你比较容易为了家中的事情呢忙得不亦乐乎，所以你会有比较疯狂的这种采购的欲望。但是呢，你的眼光不错，所以你通常都是可以购置到让你觉得是属于称心如意的东西。那么已婚的对象会建议我们，在这个礼拜比较容易会面临一些考验啊。 所以呢，你要记得不要为了情欲或是诱惑而让自己陷入了一些三角关系或者是不适当关系的窘境。再来就是，你建议你们要慎选一下朋友，凡事呢要量力而为哦，不要因为他人的鼓吹呢而去做了一些不恰当的决定。那么单身的朋友在这个礼拜呢要看好你身边的对象哦，因为有可能呢，呃会有。 被别人半路拦截的危险，那再来就是在这个礼拜，我们不妨可以邀朋友一同出门去逛一逛啊。那么呢，你也会可以呢，间接的呢，透过这种舒心的状态呢，可以让自己的压力呢得到解放。 那再来就是呢，如果你是学生的朋友，你可能会对于自己的这个学业啊，或者是领域的优势会比较清楚，也比较会拿捏什么是你的强项，所以呢，在你的学习进度上也可以增进不少。那么在这个礼拜，你们的小财不断，收入也相当的可观，所以呢，如果想要进一步进大财的话，就记得要稳扎 的，把你现有的这个呃作业呢，先稳固好，那么自然呢，他们就会一步一步的来喽。那么在当中呢，你们的运势也是相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。再来下一个是针对属龙的朋友。 属龙的朋友呢，在这个礼拜呢是属于干扰较多的一周，而在这个礼拜呢，外界的助力很强，所以你非常想要跟人群去接触。 那么也会特别容易在跟他人的互动当中感受到快乐，不过会劝你们在这个礼拜，如果有相关的这种应酬的时候，千万不要喝太多的酒精类的饮品，比较容易会让你失态，而且降低别人心目中的好感度哦。 再来就是针对如果夫妻呢有感情不合的这种状况呢，或者是有一些外界干扰的朋友，如果你觉得心浮气躁的状况下，也不建议你们去处理感情的纷争，尽量呢都先退一步哦，那让双方可以冷静一下。 那么也要提醒，千万不要在他人哦面前去责骂自己的另外一半哦，因为这样子除了让对方颜面尽失之外，也容易让他心生怨恨哦，会让感情出现裂痕跟危机。 当周比较容易洗食材哦，所以呢会比较脚踏实地的做好我们的理财规划。那么在当周要留意的天数相对的比较多，除了周一之外，还有周五、周六以及周日。再来我们要看的是针对属蛇的朋友。 属蛇的朋友呢，在这个礼拜是比较容易获得共鸣的一周，所以如果我们想要寻找一位跟你可以在事业上或者是在生活上有生活共鸣的一些人哦，你就必须要珍惜，然后要主动的多一些交流的机会。针对单身的朋友，你比较有机会可以跟异性哦。 个朋友谈天哈，或者是玩乐，所以我们要好好的把握这个桃花的机缘。再来，如果你是已经有恋爱对象的朋友们，不妨可以考虑是不是要定下来哦。比如说，针对呃婚姻大事的事情呢，可以好好的策划一下。再来，针对女性的朋友，也可以呢把自己呢打扮的花俏一些，因为这不但呢可以为你的爱情加分，还可以让你的形象呢。 可以呢，再多添几分哦。再来就是呢，我们如果要穿上一些服饰呢，来表达出自己的独特性跟品味，那么请注意呢，尽量呢是要低调，但是呢又不反奢华的这种方式呢，才会是比较理想的。因为这样子呢，呃，会关注你的异性的目光呢，自然就会很容易。 留意到你哦。那么在当中呢，我们的财运还算可以。只要你适当的呢，呃，控制你的购买欲望，那你就可以留住大部分的钱财哦。那么在这个礼拜，虽然你呃还是会充满了很多想要消费的这种想法跟欲望，但是呢，我们只要花一点点的小钱来满足你这样的欲望，就可以呃避免了这个散财的状态。 那么也比较幸运的是呢，在当周其实你的眼光也不错，所以也容易呢选到物超所值的商品。那么在当周呢，你们要留意的天数有两天，除了周二之外，还有周六。 再来下一个是针对属马的朋友，属马的朋友在当周是属于需要注意言行的一周，而在这个礼拜会建议，如果我们事情计划好了，就不要再东想西想。 呃，尤其是针对在无关的细节上呢，在那边钻牛角尖是非常不必要的，而且呢，还不如让自己多做一些事情，还会比较实在。当中比较容易会有这种得罪了人还不自知的状况，或者是不听进别人的劝，所以呢，你应该要不断的提醒自己的言行哦，也不要把这个不耐烦都放在脸上。还有，对于伴侣，如果你的要求很高哦，你。 也不要也一直想要要求对方去改善，那也要先看一下对方，呃，是不是有有听进你的想法，不然的话呢，呃，可能会让感情啊会产生一些拉锯。那再来就是呢，针对单身的朋友，你有机会透过朋友去认识一很多的异性的对象，但是你也不用太在意是不是大家都喜欢你，因为你只要碰到一位。 是欣赏你或是真的喜欢你的人就可以了，所以只要自然一点的表现自己就好了。再来就是，如果在这个礼拜你有要购物的状况的时候呢，不妨先列出清单哦，然后分次分批的购买，因为这样子呢，呃，虽然没有办法完全的节流，但是至少可以让你知道你金钱的流向，然后也可以让你的消费会显得比较理性一点。 好，再来呢，呃，尤其是针对如果你是年轻一点的朋友们哦，那么投资理财呢，也是你现阶段要先去涉略的事项哦。那么在当中呢，你们要留意的天数，有一天是周三，下一个生肖是针对属羊的朋友。 需要的朋友在当中呢，会有一点漫不经心的状况，而且给别人的感觉会有一点孤僻。你比较想要默默的去做自己的事情，对于身边的事情，你都觉得反正我。 我就不闻不问了，然后不听少讲这样子。可是其实你应该要跟别人有多一点的交流才会比较好。那么在做事方面呢，如果你真的有想法的话，我也会建议你可以晚几天再去提出来，因为你的想法在当中比较不容易得到团队的认可。那么在人际关系上面，在当中比较会呈现有一些小的。 波动，不过很快就会出现有调节者来帮你准解决这些纷争哦，所以可以不用太担心，但是也不宜太大意哦。再来就是在当中呢，会有不少的桃花会围着你转，所以你会更看重对方的外貌，会有一点小小的这种外貌协会跟虚荣的状况。 所以你会忽略掉什么才是真感情、真性情，所以这也是要留意的地方。那么在当中，我们是福星高照的，虽然在处理财务会有点漫不经心，然后遇上一些小麻烦的时候。 你还是会有贵人来相助，所以呢，这一点其实也是还好的。那么在财务的运作方面呢，会有不小的资金进入，可是如果你把它闲置在那边，就会有点可惜，所以不妨可以做一点投资的这个策略。那么在当中呢，要留意的天数有两天，除了周三之外，还有周四。 下一个生肖是针对属猴子的朋友，属猴子的朋友呢，在这个礼拜是属于建设性足的一周，而且你相当的能够展现你的沟通能力，非常有机会在会议上或是在家中啊提出有建设性的建议，也很容易得到上司或是家人的肯定。 那么要切记的就是感情方面，其实他看的是细水长流的，所以对别人呢，或是对另外一半呢，就要少一些的抱怨，多一点的宽容，这样子的互动跟生活上才会更加的和谐。那么对于刚结识的对象哦，尤其是异性呢，也不要太快的付出真感情或是真性情哦，还是要多一些的观察，才不会受到伤害哦。 那么在金钱利益上比较容易跟他人发生冲突，所以这个部分呢，我们要先自省一下啊。我们呢如果没有那样的能耐，就千万不要打肿脸充胖子。那在投资方面呢，进出场的部分呢要特别的注意，要适可而止，见好就收，太过贪婪会不得偿失。单身的朋友呢？ 尤其是女性，不妨可以到呃美容院啊做去护肤啊，然后去保养一下，来享受一下这个比较周到的服务。除了可以让你的心情变得更开明之外，更开心之外，也可以让你的气色呢变得更加明亮，帮你开运哦。那么在当中我们要留意的天数，有一天是周五。 下一个生肖是针对属鸡的朋友，属鸡的朋友在当周是属于努力耕耘的一周，而在这个礼拜呢，你的心情相当的平和，也非常的能为周遭的人着想，即便要让你扮演这种小丑的这种角色去，呃，娱乐大众，你也会乐此不疲。所以你本身的 在这个礼拜是非常受大家欢迎的。那么单身的朋友呢，你也很容易得到异性的一个追捧，所以会让你有一点飘飘然的。那么恋爱中的朋友们呢，在感情的生活上面呢，会感受到相当的浪漫跟甜蜜。那已婚的朋友呢，也懂得要怎么样去重视并珍惜。 对方哦，所以呢，只要你去不断的去付出，那么也容易呢，把这个幸福之花呢灌溉，让它有所成长。那么，针对呢有家人的朋友们呢，也会建议我们不妨呢，在这个礼拜可以一起邀约去户外踏踏青啊，或者是野餐啊，都很好。不仅可以增进感情哦，也可以让自己呢达到放松。 在这个当礼拜呢，对投资的部分，也许你是抱着比较玩玩的心态哦，没有非常的认真，可是获利的机会还相当大的，所以呢，代表你们的财运呢是真的相当好的，正财偏财都在你这边哦，所以是投资理财的好日子哦。那么在当中要留意的天数，有一天是周六。 下一个生肖是针对属狗的朋友，属狗的朋友在这个礼拜是属于起伏不大的一周，而且我们遇到事情的时候总是能够非常深入的分析，再多的繁杂事物也能处理的相当的好。那尤其在面对挑战的时候，魄力呢要留意一下，可能会略显不足，但是呢你还是能够呢慢慢的上手。 那么在当中，你可能会忙着大大小小的一些聚会哦，那也不要呢，因为这样子而冷落了另外一半哦，不妨呢可以带着他一起参加吧。那么如果你近期觉得跟另外一半在相处的时候感情觉得有点平淡无奇，那我会建议你可能要改变一下，呃，跟对方相处的方式或是办法，呃，我们可以试。 当的呢，先减少两个人呢腻在一起的时间啊，多给双方一点空间，然后也不要过度的去干预对方。那么这样子呢，除了可以减少对方呢对你的不满之外呢。 那么这样的一个空间也可以让你们呢沉淀之后更清楚双方所要的东西。那么针对投资方面，一分耕耘一分收获，进财的多少呢，会跟你的付出的这个劳动会是成对比的。所以这也代表是财运是一般的。那么。 在当中，你可能会觉得有不少的投资机会等着你，可是呢，你要先想好你有多少的闲置资金可以运用哦。哦，如果资金宽裕，当然可以适当的介入，但是如果你想要立即有收获，会比较难的，因为多数这些可能都是要观望一阵子才能回收的钱财，所以，请你在搭调度上面呢，可要多加的留意了。 那么在当中，你们要留意的天数，有一天是周日。最后是针对属猪的朋友，属猪的朋友在当中是属于焕然一新的，你相当有机会去参加社交的聚会，而且有接触到有相当实力的人物的机会哦。所以呢，不妨可以借机呢去拓展你的人际关系。再来就是在这个礼拜，你相当有机会。 会展开一个像我们讲的闪电般的恋情哦，不过呢，这恋情可能会来得快，去得快，甚至呢，你才感觉刚发芽，好像呢，那那个感觉又退了很快，所以呢，在进入之前，还是要再多一分的谨慎。 再来就是呢，在感情方面呢，有可能也会觉得比较沉闷哦，所以我们不妨可以运用呃色彩来改变我们的这个磁场，比如说多穿搭一些色彩鲜艳，或者是搭配比较合理的服装的模式，来让他人呢感觉有眼前一亮，这样子就会有办法呢可以增强你的异性缘了。再来就是把家中呢彻彻底底的打扫一遍，把该回收的、该抛弃的物品都记得一定要。 把它丢了，这样子也有助于增强你的运势。当中也可以多和老同学聚聚聊聊，除了可以联系感情，也可以在聊天中获取不同行业的资讯，对你在求职、跳槽，或者是呃在跟人闲聊的话题当中都会有所帮助。 而最后呢，你们的偏财运在当中呢，也是相当不错的。有需要周转小钱的时候呢，都可以有贵人的协助哦。那么在当中，你们要留意的天数，有一天是周一。好的，以上呢是针针对呢个别生肖的朋友们在当周所要注意的事项。 再来，我们要来看的是在当周的测字小单元。那么，在这个礼拜呢，我们要看的是大家在近期所面临的心态状况又是如何。那么，请大家呢，按照旁边的这六个字呢，选一个字来代表你觉得是你最近的心态状况。分别有秋、水管、偏晚。 喂，好，你选好了吗？接下来来为你们做解说。首先呢，是针对选第一组字“秋”的朋友，它代表的是“秋水盈盈照眼明”，也意味的是很多的事情规划预计都要到 Q 三，也就是到了秋天之后才会比较明朗，或者是比较有拨云见日的迹象。所以在眼前。 前的一些事情，可能呢，你只有构出一个轮廓，可是还没有办法进入实战或者是实践的阶段。因此，在这个礼拜，你该看事情啊，或者是在近期在操作的时候呢，不宜看短线，都要看长线才会比较好。所以，心中请一定要拿捏好那一把尺哦。再来，我们看的是第二组字水。 那么它代表的是水天一色最怡情，所以你会发现，你可能会把现在眼前很多的事情看得非常的美好，因为你觉得眼前就是一片美景，你甚至会觉得你所在的行业啊，哦，非常的荣耀，或是非常的顺畅。但是很多东西可能也只是一个幻境，请一定呢。 要再多留几分心思去观察，因为有可能你看的只是很前面，你并没有看到它的完整的那一面，就像冰山一角，在海面下其实有更大的一片是你未挖掘的真相哦。再来是针对第三组字冠。 那么“冠呢，它代表的是“冠见江湖风浪险”，那么它也会代表的是你想要贯彻你在行业里面的一个精神。比如说有一些潜规则，你就会去追寻。然后，也许你没有办法完全的避险，但是你只要知道你要降低你的风险，以及遇见时要怎么样去处理跟调试就好了。 那冠也会代表的是呢，我们必须要留意预算方面，尤其是针对如果你是属于有母子企业关系或是合伙关系的部分，就更要小心去应对。再来呢，是针对第四组字偏，那么偏呢，它代表的是偏向风波起。 出行，所以它也会代表是你有这个不畏的精神，你相当的勇气哦，去挑战权力，或者是跟别人逆着干，你比较容易会偏离常规。然后呢，它也会代表是一个 challenge 的开始。那么当然，我们也会希望你是可以挑战成功，有胜券在握。不过呢，千万也要留意，不要最后呢也因为你的挑战，然后把自己。 局限在一个道路上哦。再来，我们要看的是第五组字“万”，它代表的是“万丈深沟中有底”。那么，它也代表是你最差的状况已经过了，就算你是不小心跌落到了深渊，也该要起步站起来往上而行了。所以，请只要你抱有这个必死的决心，你就可以点转你的。 劣势也可以翻转眼前的局势，把危机化为转机哦。最后我们要看的是第六组字“唯”，那么它代表的是唯有人心不可测，所以请务必要提防周边的人呢，把你的这个人设呢设得太完美了，所以你可能会误判。 对方哦，然后会没有防备，不知他其实是一个小人在你的周围，尤其是可能会运用一些非常没有杀伤力的言辞，可是却充满了满满的暗喻，而让你感到非常的受伤哦。所以这个部分，请务必一定要多加的留意一下周遭的同事互动关系。 好的，以上呢是当周的测制小单元，不知道各位喜欢吗？再来，我们要看的是在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友？首先，第三名是属鸡的朋友，第二名是属猪的朋友，而第一名是我们属。 兔子的朋友，先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么基本上在当中会建议我们要多走出家门，多跟朋友相聚，都可以帮你带来好运。尤其是穿一些色彩明亮的服饰，也可以强化你们的桃花运哦。 那么在这个礼拜比较容易会有异性主动的示好，所以如果感觉不错的话，不妨可以大胆的表白，也许就可以得到让你感到满意的回应。那么在恋爱中的对象，不妨多安排一些约会，这样除了可以让彼此都感受到对方的情意绵绵之外，也可以让你们的感情升温。那么在交际上的部分哦，无论是针对追求中，或者是已经在谈恋爱的朋友。 你们可能都要留意上，可能花钱的地方会比较多，所以务必要做好预算的规划，才不会透支哦。好，以上呢是针对当周的生肖运势周报。 喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号或是下方的官网连接加入老师。有需要咨询的朋友，也可以透过下方连接预约线上或是面对面的咨询。我是金英老师，感谢大家本次的收看，我们下周准时再见喽，拜拜。